The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. You just walk in like you belong. so proud of themselves. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? You're in my net. اندور جدیدترین محصول از دنیای جنگ ستارگان به شمار می رود که قرار است این فرانچایز را به سمت کاملا متفاوت و جدیدی سوق بدهد. اندور با بازی دیگو لونا در نقش اصلی به نام کسیان اندور است. این شخصیت برای اولین بار در فیلم روگوان داستانی از جنگ ستارگان در سال 2016 میلادی معرفی شده بود. اتفاقات این سریال حدود پنج سال قبل از اتفاقات فیلم جریان داره و داستان کسیان اندور را به تصویر می کشد که از یک دوزد به یک شورشی علیه امپراتوری تبدیل می شود. what I'm really doing. It's اندور چشمانداز متفاوت و جدیدی از جنگ ستارگان را به نمایش در می آورد و روی سفر خودشناسی کسیان اندور و تفاوتی تمرکز دارد که او می در جهان ایجاد کند. این سریال داستان شورش فزاینده علیه امپراتوری و نحوه دخالت مردم و سیاره های مختلف در این شورش را به نمایش میگذارد. این سریال دورهایی را به تصویر می کشد که سرشار از خطر، فریب و دسیسه است. دورهایی که در آن کسیان تبدیل به یک قهرمان می شود. so fat and satisfied. دور برخلاف فیلم و سریال های قبلی جنگ ستارگان روی کاراکترهای تازه تمرکز دارد و داستانهای متفاوتی را به نمایش در آورد که تواند جان تازهایی به این franchise بدهد تونی گیلروی خالق سریال اندور است علاوه بر دیگول لونا دیگر بازیگران این سریال شامل استلن اسکارشگورد آدریا آرجونا و فارست ویتاکر است These days will end. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین اون بار قابل ارتقا و مهمتر از همه قابل کنترله بهترین سلاح بشریتی پیروزی در این جنگ اونو اسپارتانای دیگه تنها اسلحه های به درد بخور ما در برابر کاوننتان یک خاص سطح سنگ را رو حفاری میکردم وقتی اون شعر رو گرفتم یه چیزی احساس کردم مستر چیف ها؟ ما مستر رو فقط برای یک هدف تربیت و آموزش دادیم یه حس متفاوت کرد اونا با به اینی که هستیم تبدیل کرد I have a sleeping disorder. You're bloody useless. Stevie. Steven. I can't tell the difference. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Sonic Hello. I'm losing it. We'll catch you on. I can't tell the difference between life and dreams. Why did you call me Mark? It must be very difficult. Voice. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. now hold the phone. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? In your head. Shut up! There's chaos in you. must be very difficult. The is In, mind, in your head. Ms. Fedorova, you were brought here to discuss 105 federal criminal charges against you. She thinks on a big scale. I took over seven banks, but not for money. Five, four, three, two, one. I'm just a businesswoman. You're a mercenary. You run an army for hire. She's been operating for years. You worked so hard to know me, but you know nothing. I bet just got hit by six gunmen. I can't wait. Maybe we could avoid some tension. You too. Leave. Working from the office. I'm getting real tired of being sent away. You dug your own grave. Sir, I know who's behind this. It's her. Her husband, Sergey. He died when? 18 months ago. We have to be alive to get our revenge. Bank just got hit by six gunmen. The boss is on his way, so if we are out of sight... They sent a message. Bow to the queen. What the hell just happened? It sounded like a transformer blew. Ah!